أنا اسمي آدم محمد مواطن بريطاني من 25 سنة وأصلي من كردستان العراق أحفاد صلاح الدين الأيوبي أنا جاي من بريطانيا سيرا على أقدام لإداء فريضة الحج إن شاء الله في عام 2022 آه، يعني بعد شهرين إن شاء الله أنا لازم أكون في السعودية آه، أنا يوم قعدت من النوم كان عندي إلهام في صدري ربي سبحانه وتعالى يقول لي اذهب إلى مكة سيرا على أقدام فما كان ما كان أقدر أرفض الـ أرفض الـ الـ الـ الـ الإلهام هذا كل ما أرفضه يضيق بي صدري ما أقدر أتنفس ما ما راح يكون لي حياة يعني فأخذت القرار أنا لازم أسويها ولازم أتبع هذا الإلهام وكان الهام دائما يقول لي انت باستطاعتك ان ان توصل هناك وتقدر توصل وراح توصل لانه الله معك وانا الحمد لله والشكر عمري 53 سنه الحمد لله والشكر هاي تقريبا 12 دوله جيت ودخلت رغم كل الصعوبات لكن الحمد لله والشكر دائما الله سبحانه وتعالى كان معي في وقت الضيق وفي وقت المشكله ربي سبحانه وتعالى كان يبعث لي اشخاص يحلوا لي المشاكل كلها اقسم بالله أنا ساكن في مدينة ولفرهامبتون اللي تقريبا 25 كيلو شمال آه، مدينة برمنغهام ثاني أكبر مدن في بريطانيا تقريبا هو بالنص البريطانيا بس بريطانيا وحدة لحد ما جيت للميناء أخذ معي 21 يوم ومن آه، الميناء في آه، بريطانيا أخذت الباخرة لأنه بريطانيا هي جزيرة فأخذت الباخرة من بريطانيا إلى هولندا من هولندا جات على المانيا من المانيا جات على نمسا ومن نمسا جات على هنغاريا ومن هنغاريا جات على صربيا ومن صربيا جات على بلغاريا ومن بلغاريا جات على تركيا ومن تركيا حاولت اجي ادخل من عن طريق تركيا وسوريا قالوا لي الحدود آه، مغلق ما باستطاعتك أن تدخل فرجعت إلى مدينة ميرسين أخذت الباخرة جئت لطرابلس في لبنان ومن آه، طرابلس دخلت على حدود السورية اللبنانية لكن كمان هناك السوريين ما دخلوني لأنه قالوا لي باسبورت بريطاني لازمه فيزا لازم تقدم على فيزا والفيزا ياخذ تقريبا إلى شهر وممكن الرفض لأنك أنت بريطاني فأنا ما ما عندي وقت اضيعه مشان انتظر الفيزا ففي واحد اخ اجى من المانيا دخل لي العربايه داخل سوريا مع الكلب اللي عندي دخلهم على اراضي السوريه وجاب لي اياه على حدود الاردنيه والسوريه وانا اخذت الطياره من بيروت الى عمان ومن عمان رجعت انا على الحدود السوريه والاردنيه اخذت العربايه والكلب من هذا صاحبي اللي جاب لي اياه من داخل سوريا والحين انا هون يعني راح اصل ان شاء الله على القريب العمان بس ما راح ادخل العمان انا يعني التفت من من عمان لانه ما انا ما ادخل بالمدن مشان يكون صعب يعني مشان الازدحامات وال... فلي انا مشان انام بالعربايه العربايه مجهزه بكل شيء مجهزه بالطاقه الشمسيه مجهزه بالبطاريه ومجهزه بالطباخ ومجهزه بكل شيء ما عدا شيء واحد مش مجهز به هو التبريد انا ما مسوي لا عمره ولا حج هاي اول مره اروح له وسيرا على اقدام هاي صار لي 8 شهور ونص انا بالطريق وبعد لي شهرين وشويه الا وصل هناك كلب هذا معي من صربيا يعني صار له تقريبا أربعة أشهر أو خمسة أشهر هذه للحماية